Saluton al ĉiuj. Ni vodie vi e Dio kaj hodiaŭ nokte mi volas montri al vi filmeton de Trevor Steele, uh, kiu esperantisto filmis nome de mi antaŭ kvin aŭ ses jaroj. Mi ne povas bone memori, sed la filmo temas pri kiel ni verku. Kaj ĝi estas interesa pri Lego. Mi ŝatis ĝin, la kvalito ne estas tiel bone, ĉar ĝi ja estas tre malnova filmeto kaj la filmisto ne estas profesiulo sed mi esperas che vi trovos gin interesa. Saluton, mia nomo estas Trevor Steele, ca mi presentos articoleton con la titolo Cial vi vercas? Cial en tute oni vercu? Por ricici? Ha, en esperantio. Por famigi? Por sin esprimi? El biologia vid punto neniu povus esti mal pli utila ol verci racontoin. Crom eble danci, canti, pentri, sculpti, componi musicon. Se ciam estis, cae probable estos, homoi, qui si dedicas alla artoi, pruvante che ni ne estas simple organismoi qui nascigas, sin nutras, sin reproductas, che mortas. Che parto de nia naturo estas ludi, experimenti pri la materiagioi cae ne materiagioi de nia circavagio. Rearrangi tivin donitagioin cae pensoin, fari ion novan. Sed memoru che ludo povas esti tre seriosa afero artistoi povas atingi iun parton de nia memo, ne atingeblan ani ali maniere, veci e ni sonoroin gravain por nia mensa sano. Cia vivo estus sen cia arto? Verkistoi, ah, pardon, verkantoi, en esperanto, iam estos professiului nia linguae? verae istoi, sed vercantoi havas ec pli curiosan rolon ol tivi kiwi usas la denascan lingua. Old cae colociai estis nomoi conatoi de celcae homoi cie. Sed ciam de naibaro de old cae colociai sis che ili vercas? char mi atingis modestan gradon de conatezzo en nia lingvo, ca char oni ofte demandas min al mi vergas, mi donu respondon. Mi esperas che tiu ne estas tro mem centra afero. Ecte la knabet agio, mi estis fascinata de racontoi verve mi memoras onclon, la nigran schafon de la familio. Viron, quio estis bon chance, che li neniam eniris maliberion. Tiu onclo vivis prefere en sovageioi. Li iam estis pafisto de crocodiloi, mi li mal sovagigis cevaloin, li pelis bovoin miloin de kilometroi, li postchassis bubaloin, Li de hacis arbore. Cae pe ciu campo de tiu aventuro plena vivo li havis tresorum da racontoi. Ciam ni sidis vintre ce candela numo, et ni ancora ne havis electron, circa ligna forno, ciam cusis dica frosto exterre, onclo elf conducis nin en miro landon, cie la morto daure gvatis nin, sed neniam successis fermi nin en sian falcon. Li grimpigis nin trans crutain montoen, cie gigante cae alte venenae serpentoi volis nin embusci. Cun li, ni devis forcuri de crocodiloi au las secunde ilin morpafi. Bubale volis nin corne mortigi, Dangero in igruloi, nin in Elf, cian savis nin, sed apeno. Galativiga tondro de stampedae bavahufoi transbruis nian malluman chambron, minacante tuian morton. Cae la loc nomoi en tivi racontoi. Gis hodio, cilcae elili vibras magiae. Mine neam vidis tivin pri fabilata in locoi, caene volas. Ili certe eses pli sorgiae en la racontoi ol en la banala realo. Ca mi ne volas si, ciu onclo Alf vere spertis tivin aventuroin? Probable ne, sed po mi ili ja ocasis cae havas sian validetsum. Quas la duo man nia nea villagio dum tempe gastegis centoen da en el Europo, fugintoi el detruita continento. Tivi homoi evidente suferis, sed ili pobis raconti pri vivoi, au civi ne mancis dramo ca intereso. Tio anto indicis ion troveblan, mi credas, en miai vercoi problemoi creas pli interesan vivon. Alia et mia, iam cia knabo, esis la emo ludi per vortoi, meti ilin en novem combinoen, Il jongli anglain vortoin cun Francai, jus travitae en mal nove encyclopedio. Mi ne memoras da de tivi arcanoi vortludoi, ca ne bonas, sed min fascinis la ligo inter vortoi ca la obiectoi cirin ili signifas. Ciu oni povas influi la obiectoi, se oni manipulas la vortoi? Ciu segio subdil, subtile changigas, se gi estes nomate jen chair, jen chaise, ne mirige, che ge patre epiteto por mi dum plurae aro estis revema. No mia tempo in mes grada lerneo mi vertis passia poemoen, qui sent escepte baldo migris en rubuio. Ciel iuna viro mi sis, che mi volas vergi, sed divers ciale mi ne ofte sur paperigis miaen el pensagioen. Unue mi credis che anto al verci oni sperto. Ciu verceto mia, cefe temis pri teatrajoi, shanis al mi du monato in poste embarasse mal de ne neniigendae, che mi ja neniigis cion. Alia obstaclo? Mi volis diri ion ancora ne diritan. Sed cio restas ancora direbla in la giganta angla literaturo? Ciam mi legis romanon, mi ofte admiris la lerton cae penso ricion de la autoro, cae convincigis che nenia mi povus presenti ion sam nivellan. Farte, mi devis atteni gis post mia quardeca iaro por ec vergi cae tiu resultis el mia esperantistigio. Mi enamidis alle internazia lingua cae legis grandan parton de gia literaturo. Mi constatis che tiu literaturo estas cultivinda cae nutrinda planteto, ancora et cresca, sed havanta semoen de granda potentialo. Cae mi pensis, aha, eble mi povas diri ion novan en Esperanto. La catarisilo venis, ciam mi comencis studi por verci doctoran pri la historio de la germana misiisto en Nova Guineo en la decnaua iarcento. La temon mi ricevis de mia universitata consilisto. La misiistoi, mi confesu, ne aparte interesis min. Yes, multae mortis heroe in tiu malari plena jangaro, sed ili estis mal large mensae homoi, civit celis converti la sovagiuloin en etain prusoin cae luteranoin. No, mal longe. Plur motive mi resignis pilateso. Sed, intertempe mi estis leginta pri russo, quio atingis tion tropican landon anto la germanoi. Facti le estis la unua europano in la lando, ca liai tag libro estis mut oble pli interessae o la piae rapportoi de la missiistoi. Liai rencontoi con la indigenoi estis historie unicae. Erudit sia moderna europano successis comunici cun ston epoculoi. Tio ruso estis Mikrucho Maklai, tre bone conata en la rus lingua mondo, se presca tute ne conata extergi. Cae lia racconto vere meritas conatigion. Mi iom sen honte exploatis, changis, modifis, aldonis al tivi tag libroi, por crei la Maclean de mia unua romano, sed nur fragmento. Ca mi distilis quelcen el miae propra espertoi por doni, mi credis, interessain al donain conturoin alla vivo della antropologo. Giù mi successis, giugiu aliae. Sed ecte tiam vercemo estas quasi mal, mal sano mia ca mi ne tre bone cia mi nec vercas, nec planas novan vergon. Nun mi ambitias esti publicigita anca angle, sed jen alea longa raconto. Mi credas che mi successos en gran parte fermita literatura mondo? Se mi ne credus tion, mi tui resignus. Sed ciumi igios anca angla lingua vercisto au ne, mi shuldas mi an verkadon al konatejo kun la literaturo de Esperanto. Fino.